Ora boas pessoal, aqui é a revolta mais uma vez. Vamos ter agora um jogo complicado, muito complicado aqui para o, para o campeonato. Deixem-vos mostrar. Como podem ver o adversário é mais forte que eu. Um, ele vai jogar em 4-2-2-2. Eu vou jogar em 4-3-1-2. As ordens táticas que eu vou usar vai ser normal, mentalidade da equipa normal, preferência de passe misto, estilo de passe misto, forçar contra-ataques ligado, estilo de pressão baixo, estilo de corte duro, estilo de marcação à zona e linha fora de jogo desligado. Aqui como podem ver, o, eu vou jogar contra o segundo. Ele se tem 3 pontos, 6, 7, 8, 9. Se ele me ganhar, como ele tem mais golos marcados e menos golos sofridos, vai ficar em primeiro. Hum, vamos ver como é que isto corre. Eu terei que fazer se calhar aqui uma, umas alterações quando o jogo começar. Se calhar fazer a marcação homem a homem. Vamos ver. E vou dar, começar com posse de bola. Começar já aqui marcação homem a homem. E foi gol, nem vi do que foi. o Próximo canto. É possível. Que defesa de guarda-redes, que coragem. coberto com um passo longo, passou o de rosa. Tanto tempo que a minha equipa demora a passar a bola. Para ele faz um passo para trás. Já Didi. A minha equipa está, está a pressionar, mas não. Já Didi. Cruza. Boa técnica e apanha pedal fora de jogo. Ah, coisa não foi lá demais. Para ele corre, passa para trás de Cook e vou sofrer um contra-ataque. Caraças. Uou, que defesa! Vamos lá voltar para trás a ver o que é isto. Temos que rebobinar para saber o que é isto. Vamos lá ver de novo. Vamos lá ver a classe do meu guarda-redes de novo. o Cook e vou sofrer um contra-ataque. Caraças. E que defesa de Van Roy! E defesa de Van Roy! Cantos? E que Van Roy é outra grande defesa. E amarelo já. É só o Cook. Ferreira cruza Ih, do céu, caralho. Roberto não está a jogar bem. Entra o Silva do Rosa também não está a jogar muito bem. Como é que estão as estatísticas? Deixa-me ver como é que ele está a jogar. Arrasa o é que faz, passa para o Jadidi. Silva da Rosa hoje não está a jogar nada. Vamos tentar pelo meio campo. Cruzamento largo demais. caraças ao poste. Tentar reforçar o meio campo. Pega na bola, na bola. Grande passo para Prelo. Golo! Golo! 2-0. oui. Interceptou. Mas o é já joga com fora de jogo, que ele vai atacar com força. Pelos dois flancos. Amarelo para Anderson. Um minuto para acabar. E Van Roy a dominar. Acaba, acaba, mas é já o jogo. Termina e acabou o jogo, pessoal. Que grande jogo! Uh, muito duro. Uh, como podem ver aqui, demos 15 milhões de bónus aos jogadores. Melhor jogador em campo, Ferreira de Souza. Quero agradecer aos adeptos que me deram apoio, ao Gil, ao Ramazan, ao Tomek e ao Arafat. Foi muito reunido o jogo. Vamos ver aqui o campeonato, a liga. E o segundo perdeu. Já temos aqui uns pontos de vantagem. 6 pontos de vantagem. E foi assim o jogo 2, pessoal. Espero que tenham gostado. Deixem um like. Um, obrigado por assistirem. Subscrevam-se para continuar a ver os meus vídeos. Uh, espero por vocês até o próximo vídeo. Obrigado e fui!